enough. Welcome back to my channel मैं हूं भाविका बसी आज मैं आपको लेके आई हूं Pink Falcon karting and coffee Jaipur का one and only karting track है ये यहाँ पर आप आइए अगर आप कार्टिंग के शौकीन हैं अगर आपको रेसिंग कार्स का शौक है यहाँ पर आप आइए और फील लीजिए रेसिंग कार्स का हाँ माइकल शुमाकर तो आप नहीं बन सकते हो यहाँ पर आकर बट एटलीस्ट फील तो ले ही सकते हो सो so, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको सबसे पहले वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और आपको आपको वहां जाके सब पता चल जाएगा कि किस किस तरीके के पैकेजेस अवेलेबल है यहाँ पे तो चलिए मैं चलती हूँ और रजिस्टर करवा लेती हूँ पहले अपने आप को I love go karting it's the most breathtaking sport in the world and the Pink Falcon karting and coffee ने जयपुराइट्स को दिया है first ever electric go karting जैसा एक्साइटिंग तोहफा सो चलिए बात करते हैं कि कैसे रजिस्टर करवाना है हमने खुद को मैं आपको सब बताती हूँ मैम सो so, किस तरीके के पैकेजेस हैं यहाँ पर पहले तो आप मुझे ये बताइए हमारे यहाँ पैकेज मिनट्स वाइज है फोर मिनट है सेवन मिनट है और टेन मिनट्स का है the prices for four minute four ninety nine seven minute six ninety nine and ten minute eight ninety nine का ओके हाँ। ठीक है और सबसे पहले आपको यहाँ साइन अप करना पड़ेगा अच्छा तो बाद में ही आपकी प्रोफाइल क्रिएट होगा ओके तो यहाँ पे पहले मुझे साइन अप करना पड़ेगा ठीक है तो उसके बाद मेरा एक प्रोफाइल क्रिएट कर दिया जाएगा हाँ। तो ये किस लिए वैसे मैम ये एक्चुअली आपकी जो प्रोफाइल है हमारे सिस्टम पे जनरेट होती है जिससे आप अपना देख सकते हैं कि आप फर्स्ट राउंड पे हैं कि सेकंड पे हैं कि थर्ड पे हैं अच्छा ओके तो सामने आप टीवी पे देख रहे हैं ओके तो तरीके से आपका वो नाम और वो चीजें शो होती है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ओके तो ये स्कोर्स यहाँ पे आते रहेंगे ओके okay, सो so जो भी कार्टिंग करने जा रहे हैं और उनका जो स्कोर है वो सब यहाँ पीछे टीवी में डिस्प्ले किया जाएगा साथ में आप कॉफी एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ देखिए कि कौन जीत रहा है रेसिंग में हाँ ओके जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट है मेधांश ओके सेकंड है नव्या राजौरिया एंड थर्ड चल रहे हैं यश बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे लैब्स बताए गए हैं उनका टाइमिंग बताया गया है सब डिस्प्ले है यहाँ पर जो नेक्स्ट अब जाने वाले हैं उनका नेम इस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है जैसे कि दिव्यांशु गुप्ता जी जाने वाले हैं एंड विनी जाने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में सो इस टाइम कार्टिंग ट्रैक पर ये तीनों हैं एंड बिट्टू के हो चुके हैं ten laps and Khush six laps and Chunky Pipariya के हो चुके हैं four laps okay amazing kart riding and thrilling experience I must say this is the best fun place in Jaipur for all the speed lovers और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या कार्टिंग ऑप्शंस मिलेंगी आपको कौन कौन से सेशंस लेने हैं सब इस मेन्यू कार्ड में लिखा है और ये मैं दिखा रही हूँ आपको ये है यहाँ का फूड मेन्यू आप यहाँ पर आइए कार्टिंग एंजॉय कीजिए साथ में अपनी फेवरेट स्नैक्स भी एंजॉय कीजिए ये बेवरेजेस का मेन्यू है अपनी फेवरेट बेवरेजेस आप यहाँ पे ऑर्डर कीजिए एंड एंजॉय कीजिए पिंक फैल्कन का टाइमिंग है 2 पीएम टू 9 पीएम सो आप 2 पीएम से 9 पीएम के बीच में कभी भी आप आ सकते हैं पैकेजेस मैंने आपको बताए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है आप वो पैकेज बाय कर सकते हैं और कार्टिंग एंजॉय कर सकते हैं 300 मीटर्स का ये कार्टिंग ट्रैक एडवेंचर एंथुजियास्ट के लिए एक डेफिनेटली गो टू प्लेस है एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ कंप्लीट एड्रेस के लिए सो so, ये पूरा जो है ये वेटिंग जोन है मतलब जैसे अगर मेरी नेक्स्ट टर्न है तो मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर सकती हूँ या फिर जो कार्टिंग कर रहे हैं उनके साथ जो आए हैं वो यहाँ पर बैठ के उनको देख सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं आप यहाँ भी वेट कर सकते हैं अंदर कैफे है वहाँ पे जाके आप अपनी कॉफी ट्राई कर सकते हैं कॉफी इंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ कार्टिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है गराज और यहाँ पर अगर किसी कार्ट में कुछ प्रॉब्लम है कुछ इशू आ रहे हैं उसमें तो यहाँ पर उसको लाया जाता है और रिपेयर किया जाता है चलिए मैं दिखाती हूँ आपको सो so, यहाँ पर इनको रिपेयर किया जा रहा है ओके okay. सो so, ये जो चार्जर्स आप देख रहे हैं ये है कार्ड के चार्जर्स कार्ड की जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए उस कार्ड को यहाँ लाया जाता है और यहाँ पर कनेक्ट करके उसकी बैटरी को चार्ज किया जाता है ये है ब्रीफिंग एरिया अगर आपको काटिंग करनी है उससे पहले जो भी आपको safety and security rule follow करने पड़ेंगे वो दीपक जी यहाँ पे सब कुछ आ, बताते हैं तो दीपक जी से पूछते हैं कि पहले तो बताइए कि क्या क्या सेफ्टी लेनी होती है अगर कोई काटिंग के लिए जा रहा है तो फर्स्ट जैसे हमारे पास कार्टिंग करने के लिए आते हैं फर्स्ट हम उनको ये रूल्स पढ़ाते हैं जो भी पर सारे रूल्स है इनको उनको पढ़ना पड़ता है ठीक है उसके बाद फिर एक फ्लैग के बारे में बताते हैं फ्लैग के सिस्टम के हिसाब से उनको चलना पड़ता है ट्रैक पे ठीक है ठीक अलग अलग सिस्टम के अलग अलग फ्लैग्स होते हैं वो उनको फॉलो करना पड़ता है ठीक है नेक्स्ट क्या होता है कि उनकी सेफ्टी के लिए हम उनको हेलमेट देते हैं ओके ये सारे हेलमेट्स हैं ये हेलमेट्स हैं ओके ये उनके नेक पे लगाने के लिए ये नेक पे लगाने के लिए ओके ओके सो मतलब जर्क्स हाँ। वगैरह लगे तो वो हाँ। उसकी सेफ्टी के लिए ठीक है सबसे मेन है कि शावर कैप शावर कैप किस लिए एक हेलमेट है ना मैम जो जैसे आपने यूज किया तो उसके बाद दूसरा पर्सन उसको यूज ओके हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा गया है जैसे मैंने ये हेलमेट यूज किया उसके बाद जो भी हेलमेट यूज करेंगे सो उस उनकी हाइजीन का भी ध्यान रखा गया है उनको शावर कैप्स दी जाती हैं सबसे पहले ओके सो ये है सेफ्टी गियर्स ठीक है उसके बाद रूल्स ये जो लिखे हैं हाँ, उनको फॉलो करना है फ्लैग के बारे में हम ओके फ्लैग के बारे में आप उनको सब ब्रीफिंग हाँ, करके फिर उनको कार्टिंग के लिए भेजते हैं ठीक है thank you ji so all the speed lovers आपको यहाँ कार्टिंग से पहले ये सेफ्टी रूल्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है बिकॉज ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है एंड ये मीनिंग ऑफ फ्लैग्स हैं यहाँ पर सब डिस्प्ले किया गया है ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग हर फ्लैग जो भी आपको अगर दिखाया जाएगा तो उसका अलग अलग मीनिंग होगा तो ये सब आप एक बार रीड कर लीजिए वैसे ब्रीफिंग में भी वो सब जो रूल्स हैं आपको एक बार एक्सप्लेन करते हैं और ये पूरा ट्रैक यहाँ पर दिखाया गया है सो so, ये जाने वाले हैं काटिंग के लिए और इनकी ब्रीफिंग हो रही है इनको रूल समझाए जा रहे हैं सब अब इसके बाद इनको दिए जाएंगे सेफ्टी गियर्स ये देखिए ये पहन लिया इन्होंने शार्क कैप और यस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने मोबाइल्स अपने वॉलेट्स अपनी कीज़ आपको कार्टिंग में जाने से पहले यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी so for all the speed lovers come together to race with your friends family and other racers and be a part of an incredible race arena यहाँ के कार्स मुझे बहुत ही स्टाइलिश लगे क्योंकि मैं बहुत ही शौकीन हूँ हमेशा से मुझे शौक रहा है रेसिंग कार्स का सो मेरे लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ थी कार्ट में बैठने का भी एक अलग स्टाइल है जो मुझे बताएंगे दीपक जी मैम इसमें बैठने का तरीका है हाँ जी फर्स्ट आप अपना राइट वाला पैर अंदर रखिए गाड़ी के अंदर साइड राइट वाला हाँ, यहाँ पे ओके स्टेयरिंग पकड़ना आपको ठीक है तो उसके बाद लेफ्ट पैर रख के बैठ जाना है ओके हाँ ये इसका प्रॉपर बैठने का तरीका ओके सो हाँ। बैठ गई मैं हाँ जी हाँ, तो उसके बाद आपको बेल्ट डालना है इसको ऐसे रख सकते हैं पैर हाँ को बेल्ट ओके हाँ जी ठीक है ये वाला बेड फैन है इसको कनेक्ट कर लीजिए ठीक है ओके प्रॉपर बैठने का तरीका है इसमें ठीक है ओके जैसे कार्डिंग पूरी होके आते हैं यहाँ पे लोग हाँ जी उठने का भी तरीका होता है उठने अच्छा। के लिए भी क्या है कि कार्ड के यहाँ पे पाँव नहीं रखना पड़ता है अच्छा उठने का भी तरीका है हाँ, एक तरह से उतरना भी होता है इसमें मुझे उठने के लिए बताइए कि कैसे उठेंगे कार्ड में से करना है अनलॉक कर दिया ठीक है उसके बाद आपको दोनों हाथ से स्टेरिंग पकड़ना है हाँ जी उसके बाद दोनों पाव पीछे करने हैं पीछे कर लिए स्टेरिंग हाँ, तो के पावर से आपको खड़े उठना है दोनों हाथ अच्छा इसको खींच के इसके पावर से खड़े हाँ क्योंकि वैसे खुद से नहीं उठ हाँ। सकते ओके हाँ जी मैं खड़ी हो गई आपको क्या करना है हाँ जी ये बाइक से हम उतरते ना सीधे पाँव बाहर रखते हैं ओके सो मैं ऐसे करूँ हाँ, ओके इसमें पैर नहीं रखना इसमें क्यों नहीं रखना इसके नीचे बैटरी होती है तो और इसका बोनट थोड़ा कमजोर होता है ओके okay. क्या होता है कि टूट जाएगा नीचे battery okay so okay, so इसके नीचे बैटरी होती है इस पे आपको पाव नहीं रखना है सो so ऐसे उतरना है ठीक है द पिंक फैल्कन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कार्डिंग एंड कॉफी का वर्ल्ड क्लास टाइमिंग टेक्नोलॉजी के साथ एक ऑल राउंड एक्सपीरियंस लेने के लिए आपका द पिंक फैल्कन में आना तो बनता है क्या लेफ्ट साइड वाला ब्रेक है और राइट वाला एक्सलेटर है आप लोगों को क्या करना है दोनों को साथ में प्रेस नहीं करना है अगर दोनों को साथ में प्रेस करोगे तो गाड़ी का पावर कट हो जाता है तो आपको क्या करना है एक्सलेटर देते टाइम ब्रेक से थोड़ा पाँव पीछे होना चाहिए और ब्रेक लगाते टाइम एक्सलेटर से पाँव थोड़ा पीछे ठीक है दोनों को साथ में प्रेस नहीं करना है और सबसे मेन बात इसकी स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा टाइट है बहुत ज़्यादा तो आपको क्या करना है टाइटली टर्न करना है स्लोली एक्सलेटर के साथ ज़्यादा एक्सीटर के साथ टर्न करोगे तो गाड़ी कहीं ना कहीं ठुक जाएगी तो आपको आराम से चलाना है फर्स्ट लैप स्लोली स्लोली जाना है ट्रैक कैसा आपको मालूम पड़ेगा उसके बाद धीरे से आप रेस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं फ्लैग के बारे में उन्होंने आपको सारा समझा दिया होगा तो ओवरटेक जो स्पीड में चला रहा होगा ओवरटेक हम लोग कराएंगे अपने मन से आपको करना नहीं है ठीक है तो स्लोली स्लोली जाना आप लोगों को ठीक है क्लियर है पूरा ठीक है मैम रेडी है आप लोग go slowly and now begins the fun track पर आपको रेस मार्शल्स मिलेंगे जो सभी पर पूरा चेक रखेंगे टेन सेट जो है वो काटिंग कर रहा है नेक्स्ट जो सेट जाने वाला है उनकी ब्रीफिंग हो रही है मेरे पीछे so so, Vinayak and Divyanshu आ गए हैं कार्टिंग करके सो so इनसे पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस है बताइए ये अच्छा ट्रैक है बहुत मैंने I have done karting in different cities also okay but this is something new यहां पे इलेक्ट्रिक कार्स है अच्छा जयपुर में आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं नहीं जयपुर में भी I am doing at this second time second time और सिटीज में करीब ही है okay it's a good place to have fun it's good fun place अच्छा this was your first time कैसा लगा आपको बताइए टफ लगा पहले टफ लगा <laughs> आप थोड़ा सा स्पीड भी स्लो कर रहे थे आप हां ट्रेनिंग थोड़ा heavy but but it was it was fun ना हां गुड एक्सपीरियंस सो आप आएंगे दोबारा यहां पे अभी I doing one more session here अरे वाह एक और सेशन करने जा रहे हैं वेरी <laughs> गुड बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हाँ? बहुत ही इंजॉयफुल था बहुत मजा आया तो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहां पे या सेकंड टाइम या मेरा फर्स्ट टाइम है फर्स्ट टाइम है आपका हाँ। तो बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस बहुत मजा आया ऐसा लग रहा तरह के एक्सपर्ट होने वाले सो ये माइकल शूमाकर जो ये नेक्स्ट बनने वाले हैं ओके सो आपका फर्स्ट टाइम था ये It's my second time, but I like it so much. Oh, you yeah. liked it? Okay. Yeah, yeah. So कितने laps किया आपने? Maybe five. Five. Okay. Yeah. So enjoy किया आपने? Yes, I enjoyed. अब next time आएंगे जल्दी yeah. से. Yeah, I will okay. come back. Yes, thank you. Thank you. Staff here is very supportive and they'll help you out throughout the go-kart race. So so guys ये था Pink Falcon karting and coffee जहां मैं आज आपको लेके आई बहुत ही मजा आया आई विश आप जल्दी से प्लान कीजिए यहाँ पर आने का मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूजडे को कुछ नया कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी जयपुर को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूंगी till then stay safe and keep asking your life okay now what